So So پس بنابراین این چنین اینطور So I think so. I think so. I think یعنی من فکر می کنم. So این چنین. I think so یعنی من اینطور فکر می کنم. یا من این چنین فکر می کنم. I think so. I think so. Jack was sick, so he could not come. Jack was sick, so he couldn't come. Jack was sick یعنی جک مریض بود was گذشته is یعنی بود sick یعنی بیمار یا مریض جک آقایی به نام جک و همونطور که میبینید حرف اول به صورت کپیتال یا بزرگ باید نوشته بشه کاما سو بنابراین پس وقتی که میخواهید از so به عنوان بنابراین در جمله استفاده بکنید در نوشتار باید یک کاما هم قبلش قرار داده بشه So بنابراین he اوی آقا که اینجا برمیگرده به جک could not یعنی نتوانست در زمان گذشته یا به صورت مخفف couldn't نتوانست کام بیاید کام یعنی آمدن جک was sick so he couldn't come جک مریض بود بنابراین نتوانست بیاید جک was sick so he couldn't come Jack was sick, so he couldn't come.